Thank you. አድርገውታል። እናት አባቷ አስታለውታል። የፍቅር ሸማ ላብሰውታል። ኢየሱስ አምሮበታል። ኢየሱስ አምሮበታል። እንደምን ነው ቃይት ቋራና ጎርጎራ እስከ ጎንደር ፍቅር ቦታ ጠብቀኝ ጎንደር አምሮበታል ሱስ መንደሩ ተመችቶታል ጀግንነት ተክኖበታል ወለል ካለው ሜዳ እንዳልመለስ የምኮራብሽ የምመካብሽ እናት አለም ጎንደር የምመርብሽ ቤት የኮነሽ ዙር የምገባብሽ